Parashat Miketz. Parashat Miketz nós temos o sonho, o famoso sonho de Paró, que ele sonha, e Yosef é chamado da prisão para interpretar o sonho de Paró. Quando Yosef começa e ele ouve o sonho, e ele diz a seguinte frase: é, Vaiomer é, Yosef el Paró, no versículo 25, capítulo 41. E disse Yosef para Paró: Halom Paró Hadu os, os dois sonhos de Paró é um só, et asher Elohim, ou seja, o que Hashem irá fazer, ou está fazendo, fa, e guide Paró, disse e transmitiu para Paró através do sonho. Pergunta, quer dizer, explica ora Jaime Kadosh, por que está escrito Asher Ose? Certo? Teria que Yosef ter dito o que Hashem irá fazer. Por que diz Ose? O que Hashem faz. Então explica o Rachaim Akadosh que existem, a Gemara Masechet Berachot Dafnunhe diz o seguinte, que a Baruch Hu, ele que trata dessas três seguintes coisas. Fome, fartura e um bom dirigente. Quando nós falamos dirigente, quer dizer governador, presidente, rei, etc. Isso é a Kadosh Baruch que decide diretamente sem <laughs> intervenção. Por isso está escrito Tasherá Elohim Ose, ele próprio, não através de um shaliach. Então, tem Sabá, que são os anos de fartura, tem o Raab, os anos da fome, e tem Parnas. Parnas quer dizer o dirigente. Por isso que Yosef, na hora de dizer, o Parnas, o dirigente, diz para ele, olha, o senhor tem que observar e pegar um dirigente bom para que administre, ou administrador bom para ter uma administração boa de tudo isso, dessa fartura para você poder compensar os anos, nos anos de fome. E por isso que justamente parou escolhe Yosef. Mas por isso que ele disse, a Asher Elohim, José, que Hashem que viajou ele faz isto, e não através de emissários. Explicação do Rahaim. Na continuação da Perashá, quando vem os irmãos a primeira vez, depois mandam o para que traiga Benjamín, trazen Elis para casa y todas las... Entonces Yosef, por último, la última, dice para... Você coloca meu copo dentro da mochila do menor, así dice el versículo, con el dinero que les trajeron. Y ahí cuando ellos van y pues, son pegos fragantes que estaban con un copo que Benjamín, e todo mundo volta para Mitzrayim. Pergunta a Orahaim Akadosh, todo mundo pergunta por que Yosef fez todo esse, essa, essa assim, entre aspas, essa novela de fazê-lo sofrer tanto. Então diz Orahaim Akadosh o seguinte, é, a primeira é, o primeiro motivo, diz Orahaim, para que seja perdoado para eles o fato de que eles, os irmãos, sequestraram ele, roubaram ele, é? e o fato que eles são pegos fragantes com um roubo, essa, essa vergonha que faz acaparar para o roubo que eles fizeram da própria pessoa de Yosef. A segunda era para justamente testar se realmente vão largar o Benjamim, que foi encontrado na mochila dele o copo, ou eles vão entregar a sua alma por y con eso van a perdoar o que maltrataron maltrataron o y a Yosef. Y a tercera, que, que a través que ellos sintan la verdad el tercer motivo que está dando o tal vez ellos van a perceber que te alguien aquí que a ellos. Como Cuando sentó para comer todo el mundo junto, colocó primero primogénito Reuben, después el segundo Simón y así sucesivamente E eles não percebem que alguém está conhecendo eles. Então, com este de pegar o, o copo, talvez vão pensar que tem alguém por trás, e vão perceber que tem alguém conhecer e para que seja o choque emocional menor quando Yosef ia aparecer na frente deles. A explicação do Rahaim por esta conduta de Yosef contra os irmãos. Shabbat Shalom.